यू व्हाट्सएप यूट्यूब तो आज मैं आपको एक बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ ये सबसे पहले आपको एक वाटर बैलून लेना है और उस पर हैशटैग बना लेना है तो चलिए इस पर ट्राई करते हैं एक्सपेरिमेंट हाँ तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि ये जो वाटर बैलून मैंने लिया है जब मैं इस पर छेद करूँ तो वाटर फ्रीज होके निकलेगा तो देखते हैं शायद ही सक्सेसफुल हो पर पीछे हूँ आप लोग देख सकते हैं एकदम फ्रीज हो गया है